plus de 90 militaires ukrainiens, un char et six véhicules ont été détruits dans cette direction. Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes centre ont touché des unités ennemies dans les zones des colonies de Yampolovka de la République populaire de Donetsk, Chervonopopovka et Kuzmino de la République populaire de Luhansk. Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à 150 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie, cinq véhicules de combat blindés et un véhicule de combat gradé MLRS dans la direction de Donetsk, lors de la poursuite des opérations actives des unités du groupe de troupes sud, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie. Jusqu'à 490 militaires ukrainiens ont été tués et blessés par jour, un char, trois véhicules de combat d'infanterie, quatre camionnettes, neuf voitures, deux obus IMSTAB, trois obus ID-30, un canon des 20 et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. Dans les directions Donetsk et Zaporizhia, L'aviation et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vodiane, Vuledar, Novopol du peuple de Donetsk République, Shcherbaki et Kamanskoï de la région de Zaporozhye. Pendant la journée dans ces zones, les pertes de l'ennemi se sont élevées à 80 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés, trois camionnettes et deux obusiers des 20. Dans la direction de Kherson, plus de 70 militaires ukrainiens, 20 véhicules, un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et un obusier des 30 ont été détruits à la suite de dégâts de feu ennemis en une journée. L'aviation opérationnelle tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 83e sous-unités d'artillerie dans les positions de tir, la main-d'œuvre et l'équipement dans 197 districts. Dans la zone de la colonie de Druzkovka de la République populaire de Donetsk, un radar de guidage de missiles du système de missiles antiaériens ukrainien S-300 a été détruit. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu deux hélicoptères muides des forces aériennes ukrainiennes dans les régions de Suvarovo, en République populaire de Donetsk, et de Pokrovskoye, dans la région de Dnepropetrovsk, pendant la journée. Un hélicoptère mu de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Novoslivka, dans la région de Zaporozhye. En outre, 12 roquettes du système de lancement multiple IMAR ont été abattues au cours de la journée et 11 véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les zones des colonies de Petrovka, Velikivizlog de la région de Kharkiv, Stelmakivka, Golikovo, Zitlovka, Chervone Dibrova de la République populaire de Lugansk, Staromlinovka, Kremne, Sens de la République populaire de Donetsk, Malaya kardashenka et Novaya Zburyovka, région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 394 avions, 215 hélicoptères, 3324 véhicules aériens sans pilote, 408 systèmes de missiles antiaériens, 8145 chars et autres véhicules blindés de combat, 1049 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 4273 canons d'artillerie et de mortiers de campagne, ainsi que 8722 unités de véhicules militaires spéciaux.